тишины и покоя между драками. Люблю тебя, мамочка. До завтра. Все хотят со мной сразиться. В очередь, щукины дети. Ha ha ha. Не люблю бить людей. Я просто люблю получать за это деньги. мне вызов?